هم هم او را به او از او فرد مذکر him Everybody loves him Everybody loves him Everybody یعنی هر فرد Love، عاشق بودن عشق ورزیدن و در اینجا اس سوم شخص گرفته فعل Love به این دلیل که everybody در انگلیسی به عنوان سوم شخص در نظر گرفته میشه everybody loves یعنی همه عاشقشن عاشق کی هم او را به او اوی آقا Everybody loves him یعنی همه به او عشق میورزند یا همه عاشقش هستند. Everybody loves him. Everybody loves him. I told him to come. I told him to come. I man, told گذشته tell گفتن میشه told tell یک فعل بیقاعده است و وقتی که به زمان گذشته برده میشه شکلش عوض میشه میشه told I told یعنی من گفتم him به اوی آقا to که come بیاید I told him یعنی من به اوی آقا گفتم to come که بیاید I told him to come من به او گفتم که بیاید I told him to come I told him to come